эгерде алкак туруктуу магнит талаасында айланса анда ага кирген магнит агымы өзгөрөт жана алкакта индукциялык ток пайда болот ток 0дон максималдуу мааниге өзгөрөт андан кийин 0 нолгө чейин төмөндөйт алкак магнит талаасында айланганда анда электр тогу индукцияланат ал өзгөрмөлүү деп аталат сүрөттө өзгөрмө токтун убакытка көз карандылыгынын графиги көрсөтүлгөн учурдагы күч 0дон максималдуу мааниге жана тескеринче өзгөрөт өзгөрмө токтун аракетин баалоо үчүн ал учурдагы мааниси деп аталган маанини киргизет